Собаку будет белым покупателем. Да, да, да. Вот час, да, ну просто он пролетел как одна минута, потому что очень много людей, желающих берут не просто там по 3-5. Мы еще когда планировали объемы на каждую единицу, мы рассуждали, э, там сколько будем 15, 20, 50 единиц на размер ряд, потому что у нас 57 размерных признаков, а тут просто такой ажиотаж. Люди приходят, берут по 40 коробок. То есть э, все подарки, там, коллективы коллективы, вот наша бригада будет в таких майках «Раздевайся и работы». То есть для нас это тоже, мы вот сегодня поработаем день э, и вечером, безусловно, сядем там 10 часов, подсмотрим, проведем э, срез такой картины по продажам, уже вот планируем чуть ли не заказывать дальше, на завтра уже дошивать те полюбившиеся, как показывает уже э, вот буквально час работы населения фразы, Э, нашего главы государства, так, чтобы с понедельника они были опять на прилавке, потому что очень многие берут именно в подарки. А впереди у нас Рождество, Новый год, поэтому мы понимаем, что объемы э, вот тех фраз, которые покажутся наиболее популярными, должны быть ну, просто в таких э, количествах, чтобы вот пришел человек 40-50 коробок, значит, берите 40-50 коробок. Спасибо большое. Мы за три недели сделали э, сам проект, э, разработали э, майки, логотипы, согласовывали магазин. Это тоже, понимаете, это все, на мой взгляд, это очень оперативно все произошло. Поэтому, конечно, ну, такой ажиотаж и такое вот нам очень приятно, потому что у нас были опасения, понимаете, мы же вроде как в легкой промышленности давно, но вот чтобы открыть магазин, и вот прямо на открытии стоит очередь, и не успеваешь отоваривать, и люди прямо берут. Ну, нам это, конечно, не, скажем, не столько неожиданно, сколько очень приятно. Поэтому понимаешь, насколько в нашей стране имидж и вот желание э, поучаствовать, скажем, вот даже через такую форму проявить свою консолидацию с общей политикой главы государства, поддержать его или как-то показать, что Александр Григорьевич, мы вместе, просто мы тут вот, каждый делает свое дело очень приятно, что вот такое количество людей пришло, и вот прямо даже там, ну, мало того, что объемные покупки, и каждый пришел уже с отработанным, ну, некоторые пришли уже, вот я хочу прямо на входе, двери открылись. Люди говорили, я хочу такую э, джемпер или такой уходе, вот такой надпись. То есть люди уже осознанно пришли за конкретные покупки.